Eh, yagendanga kugalawo makampuni gabanne batunde ebweru kati ate bebagegalirawo wewawo katunulira birowoozo musanvu omwayo eh. emirundi byeyali awandiseebagenyonyi ensonga ziri musanvu tambalezi yawandiika eh. nga Hmm. nkugamba nti ku lwokuna ngaomwezi 12 januari 21 abekibiina ekigata abasuubuzi bomukampala ekyasiita basinkaeeri museveni mumaka genakasero okumusinkana eggulo olimu ku lwokusatu kwali kulemye kubanga yalina ensisinkano abakungu b'ekibiina ekifuga china ekya chinese communist party pulezidenti museveni yetondera abasuubuzi nti yali tayinza kubasinkana kiro ekyo olw'enkola ye empya yatandikawo ng'akola misana gwokka takola kiro enkeera ku lwokuna abakasiita basinkana pulezidenti era ssentebe waabwe kayondo kati omugenzi yasooka mu ddiiro nkoga ebbiri kumi nemeka kumi nebiri olwo nno beediima tebaagala mbabazi y'abalimu eh. era buli kimu kyonna kyebawa baki ebigambo byakayondo hmm. kayondo kati omugenzi yebaza pulezidenti olwokubasinkana era namusiima olwa bino wamanga okutereza ebbeyi ya sukaali olwokulonda minisita webyobusobozi mukyala amiri yakyambadde yanyonyola nti mukyala kyambadde yali ayambye nnyo okukendeeza layisensi zamaduuka minisita omuto ebyobusobozi mwami omaaki yali abayambye okulwanyisa abasuubuzi abatawa omusolo kayondo yategeeza pulezidenti nti waaliwo abasuubuzi abaali bakolagana n'ekitongole kya uganda revenue authority okubba omusolo nga bagamba nti baleese ebintu birala naye nga bayingiza ngatto kino ne kifiiriza abatunda engatto ensimbi abawa omusolo ebyamagoba kayondo kati omugenzi yategeeza pulezidenti nti ensonga eyali ebatutte yeyo enyongeza y'amagoba agasasulwa ku mabanja ku nsimbi ezikolebwa mu bank interest rate yategeeza pulezidenti nti amagoba amapya gaali gateereddwa ku nsimbi eneewole enkadde nga kino kitegeeza nti ebintu by'abantu bingi byebaali basinze mu banka byali bigenda kutwalibwa the interest rate was backdated when I borrowed the money at the interest of 20, mm. they were telling me now pay 30%. How can it become too aggressive? Can you imagine? Yes. 100% almost. Yes. Mm. Kayondo, yategeza nti olw'okuba ebizimbe ebingi abasuubuzi mwe bakolera akeedi byali bisingiddwa mu bbanka kino kifudde ensimbi z'obupangisa okulinnya omusomi weebuuze nti ate oba obupangisa bulinnye ate bannyini byo balimu batya okusasula bankers bakwatireyo when they are explaining mm. because a tax is extended to the consumer kayondo yanyonyodde president nti olwokuba abasuubuzi baavu twatuuka ku siringi bano batwongezeza netwongeza abasuubuzi hmm. kakati ate kayondo aga nti twongezeza sente kitegeeza kati mwina kyemukiriddwa you have extended incarcerated hmm. the consumer to be in a boom. The burden is given to another yes. person. Then it should be mm. the people who are now suffering the burden to complain, not Kasit. Because Kasita is in the eh, comfortable zone. Uweki zimbi. Eh. Tibagenda chikuwa atakumanga ye. Esente zeye wala mubanga. Achazi sasura. Kurela. Kubalala. Eh. Kubalala. Ataka kwa nini ingatia. this case kayondo would say nti n'abasuubuzi baffe be tutaddeko abakolera mu maduuka bagadduseemu kubanga babongeza sentemagezi ne bawandiika ekiwandiiko ne bateeka nze mbatunulya obusiru bwabwe bona ekyemmengo nakifunyafunya bwe nti nenkikanyuga ne mbagaa temuli kantu ekyemmengo kiriwa lakis logic ne baddayo nenaku mwenda eh? basaba nenaku mwenda logic ekiwandiiko kikiwagoba gyobalaba museveni agenda n'abakunyakunya nebimuunya eh? kayondo yannyonnyola nti gavumenti bwetabaawo kyangu kyekolawo wajja kubaawo okulwanagana wakati wapangisa ebizimbe ne banyini byo mhm. kakati nkugamba kayondo yategeeza pulezidenti nti banka zaali zisoleza emisolo mingi gamba bw'osasula amasannyalaze amazzi n'ebirala omuntu yenna eyeewola ensimbi ez'enjawulo gamba bwewewola looni nolwawo okusasula owaayo engasi omusolo ku nsimbi zo zaayo bwoyanguwa okusasula era owaayo kayondo yagamba nti kino kikalubiridde nnyo abasuubuzi how kan you penalize me when i pay you aria you penalize somebody who has delayed nkufunya bulungi mwami tambala emirundi nti bebongeza amafuta mm. owatakisi etabonabona nemotoka ah. ye naye kyakolanga naye ayongeza okujjako owatakisi aga nti eh. abasabaze tebaliyo kati tetubalina kati abasabaze tebalina naye waliyo abadde ayongeza hmm. these passengers twavo batambulira nga nsonga era nze nkyagala nnyo kyekyali kutambatambula kwakisnaabagenyi anti ojje wange nange siziina ezinakozaayo kati tosobola kujja wange nga wazeewoze kuba nange ya ti ogenda kuddayo otya kati abantu batambula abantu batambula for epapas nkugamba hmm. seminti kayondo kati omugenzi kwekutegeera pulezidenti museveni nti enkola ya banka ey'okusasuza amagoba amapya ku mabanja makadde nkyamu yawa ekyokulabirako nti kifaanana kifaanana n'omuntu n'omutunzi wa seminti awa kasitoma ebbanja ku bbeeyi enkadde ate bwakomawo okusasula n'asanga ngaebbeeyi ya sementi erinnye olwo n'amusasuza ku bbeeyi empya hmm. how could the bank of uganda reverse the interest rate zenafunirako kga bwontuusa emasaka nibogeza ebbeeyi yamasopota onzizamu mu motoka nsasula endala lwabobbi lwabobbi yenyini yes But these things don't come But up. Where, where are the former, the, the policymakers in this case? I think you don't have a media. How can a media billion? Nga for Southern Ugandan girls are estimated by a UN report to have been killed by And there is no story in any media institution. But what, China yabawa bilioni za dola tano independent media independent of toilet kwa kwa nota zatu kwa no newspaper here is independent toilet take the newspapers to the toilet this is an official report from the international criminal court investigators four southern ugandan girls were killed in india alone and their organ is extracted kati bapanikinga mutumukubetu mujja kukamba lake bulinzi mu basasule amagoba gebeewerako era gebakkiriziganyako banka nga beewola lungi kayondo beyamaliriza banka zaffe zigenda kugwa kayondo kwe kutegeeza pulezidenti ekyama ti banka nyingi mu uganda okugjako emu yokka eyabazungu bakeles zigenda kugwa kubanga temukyali nsimbi kayondo yagamba nti bakeles yo erabika erina gijja ensimbi kubanga yabazungu ya zireta sekito nabaga sekito mwegendereze sekito yali muyekera ne bamukwatira ebuseruka how do the intelligence functioning intelligence <laughs> allow such a man okuyingira mu kibiina ekigatta abasobozi ekyamutwala okubalwanyisa litabalinga ti biri byaggwadda ate bitya eh. Have you compiled it with the president? why supports is attracting politicians ani alaba kuna nga kuata gona ani alaba kukose gona nga sambu mpira why is seguna venture and into sports club mpira buza bafani bechema bafani the intelligence organization they are not working in one today unique things it means that after killing their political parties they are now venturing into politics into sports bentamanyi byasupoot bamaze okuta ebina byobufuzi olwo kyuka gyali kati nesogona agenze mwemuli auka naye gundi gyabadde mu expressnkubuulira ekiwonuka eh, angamba nono omukyala eh, eh. anti kobwe buli kagenda nga osonga ngeri express bagigoba nebaka nebakalaaba neca tekalinya buli kagenda mu nsonga express bagiba anti nkugamba abasomesa museveni ayanukula azireeta sekito mwami sekito omwogezi wa kata kwe kutuka nategeeza pulezidenti nti ekyewunyisa kiri nti bo ensimbi ku akawunta ezisajjibwako nsimbi tebannabongeza magoba gaazo hmm. lwaki ate banka ezeza when you have a fixed account interest rate did not affect you hmm. but bank that lends you money increase its interest rate. Sekito asked, why does this not apply to a person who has a fixed account? Eh. Eh, lwaki tebitambulira wamu? Lwaki biri kwoleka? Eh. Naye waliwo omusajja gwe nsinga okwagala ennyo. Omusajja omukanyankole balina amannya malungi. Kayubula akayubula enkuba. <laughs> Akakenda. Akahonda ke kasula akalya ebyonyi. Kakati waliwo omusajja gino. oweyisigire ye noweyisigire omanyi kyekitegeeza naye gwe gwokolagana naye omwesiga <laughs> ono ali mu bank of uganda mukiga nembabazi yali mukiga nga yazanya bino oweyisigire oweyisigire erinnya eryo ndyagala nnyo oweyisigire eh. eh. geno oweyisigire <laughs> abadde ne somaliya kukola pulezidenti yayanukula abasomesa okwediima n'agamba nti bakaaba nti tebasobola kuweerera baana baabwe mu masomero amalungi kubanga emisaala gyabwe mitono abasomesa bwe bakamba museveni yabuuza nti omusomesa agamba atya nti ate omwana we tasobola kusomera mu ssomero ate omuzadde we gyasomesa n'atangaaza nti abasomesa balagajjalira amasomero mwe basomesa ate abaana baabwe kyebasiga olwaleero kyebakungula owulidde musoberi bwe yabazanyo hawukane wukulu se nti pirawowe gwafumbewetasobola mugabulakubaanabeogugwehawukan okyola haya emitale band hawukan imbadi haya band tupule atiisi dotazi kino oba okigyemuki <laughs> eh. obwesike kati museveni ababuuza sebo fe abasomesa abaana baffe tebasomera mumasomero malungi kubanga otuwa emisaala mitono abazadde bebalyogedde eh. naye mu abasomesa mwaligambye sebo puresident abaana baffe bayita nnyo kuba basomeaomesa <laughs> nono beŋŋŋ nolobe mputa oyo bamukubira mungalo kati oyo omusomesa bamukubira because why don't you want who if uhuru cannot trust his pirao then who can buy for if i find uhuru's son getting a meal lunch mm. in the place i cannot buy ekyo eh, kyenyini kyolese ne bano kye baali bagamba nti Eh, muwala w'obukulembeze yali agenda okuzaala marudisa bweru lwaki yazaliraekyonyonyola eh. abaga nti nabagereka yazaalira wano we can take people abroad for security reasons kati zenyinza okgenda mu intensive care tm mmwe bankulemuganbanzit <laughs> okujjako abaana bange gyebakola mugundi ate baŋamba nti edokita kanot treat relative naye kale abeerewo ku standby abeerewaprsent eh, ampadde appointment nti nyinza okwayo omukono gwange bana ababe bagukebere dayana agukebere my doctor my son nekale akakebera eh. nzijako wano omusajjaokeberemuna bwebagana nga nkomaweeka sirutalo we lwaki oganda abasomesa musomeseza abaana bammwe masomero gemusomesaamu museveni mwami tabalimi olukyagea museveni bwe yabagamba eh. museveni yabaga nti kyemwasiga kyemukungula eh? pulezidenti naga nwanye n'abasomesa ebbanga ddene basomese mu masomero ga upnus bonna basome nebagaana mm. nebagaana okugjako abazadde ensimbi nebagaana neŋŋamba abaana bagende nentanda nga tebawulira kati mukitegedde nti ebintu si byangu bwati pulezidenti museveni bwe yannyonnyola abaakasiita why do you tell the president that we teachers we cannot afford good schools what is taught in good schools is not what is taught in your place is it different do, is it do, you, do you have different uh, syllabuses nabagamba nti kambabuli eh. toyinza kulaba bano bakyefu bafumba mmere ku tv nembikuberera eh. ate bwe banabayiriza okufumba obulungi munale mu hoteri bakugamba enkoko giteekemu sukaali ebyabali biwooma alimba ono ali ku tivi ono asomesa okufumba emmere alimba akutamisa mmere <laughs> kanoefu eh. afumbira mu seraton akuyigiriza aty okufumba emmere oleme kgendawo kyava akugamba mbwe enkoko giteekemu amenvu nesukaali <laughs> but you people yairaf logic yes if i find that the reception nensanga nga nammwe ku tivi yammwe eh. mulaba nze kubaka kati tivi zonna ate balaba nze babaosa eh, ate mbawa ekirango kubanamwet bekweka <laughs> bekweka mu bukedde bekweka nga tebekweka kabusenga mugundi mukesisi nebekweka musisi nakubakaliisa nemumala kaliisa yekobaana obwana nebabba emiliyoni biliyoni zange ekumi bakwabidde mukoyenga bakubye se nedda nkusasudde muganda wange abaganda baga nti ebbanja lyomwenge liggwa namwenge ojja kuva mu gavumenti <laughs> bajja kuyoola nawe omulimu ogugwo gujja genda nga the question of paying me eyo yange kuba bwe mugaana anti babawadde sente mugule ba luya nabalabi nga luyo ababuulira nti unless we can dismantle this evidence because the pakistan did not Pakistan teyogera nammwe Mr. Roya, let, let, I sent you a message. To you for you people, you are taking that direction as the Roya is telling you is deceiving you. You end up in more trouble. As long as you can have a coach, but I told the president to suck him. Mm -hmm. But ndikuwagika tape gyewaleeta ninjikuwagika mu ekisoosi nebagirongosa nga terimu nenkulagako kasajja gwe muhanga n'ategeera kyewaleetera eh. famiryowabbanka eh, mm. atunuza kasiita ebikalu ssentebe wabakulya bbanka z'ebyobusobozi mu uganda atunuza abakasiita ebikalu yannyonnyola ti abakasiita baali tebamanyi bbanka za busobozi bwezikola emirimu gyaffe owakulya banka za societu nagamba president emirimu gyaffe girungamizibwa banka enkulu central bank tuli betegefu okuyao emisoso gyonna gyetubadde tusolooza ku bakasitoma baffe singa bajja gyetuli si buli banka nti esolooza emisoso egyo kasiita gyeyogeddeko naye bakasitoma baffe kino tebakimanyi si buli akawunti omuntu gyalina mu banka nti yalinyisizza amagoba agasasulwa era si buli akawunti tiyayongezeddwako amagoba bwagamba akawunti nyingi mu bbanga tezayongezeddwa ayongerako tewali bbanka eyagala kunyaga bintu byabakasitoma oba okukozesa kasitoma okusasula looni kubanga buli kasitoma lwalemwa okusasula looni ye ate ebbanka enkulu etusasuza tiwen the, the, the, the man if you contract a loan in the bank the bank of uganda penalizes you kyova olaba nti babitunda hmm. eh, babeguza the bank association man said akulya bank era nabati omusajja oyo president yamubuuza ngaoli wawa nti ndi wa stambik oli wa gwanga ki temukenyan do you know that airanga omusajja namugamba nti yes you left a message with my secretary But when I came back, and I was informed that the president of Uganda wanted to talk to me Ferron, I thought it was a con man. In Kenya, there's no way the president of Kenya can go to a bank to ask for money. Museveni wanted to get a loan for his relative, and he told he asked his aides, where is you, you, Uganda Commercial Bank still there? No. So which bank protects our interests? Sambik. era nga sambika eyimuserefu nga amanyi bajja mubba sekretary namugamba nti when your manager comes back inform him that general yoweri museveni aziranga here omusajja yamugamba nti yes i was informed by my secretary but in kenya is unusual unthinkable the president of kenya to leadcodiman nakiyitago yagamba museveni ti nalinga nti oli codiman kuba eiwaffe tekiriyo ate nabagamba nti esimu ya statehousenairobi eh. era ya redi gyoba olaba wonakubira nti museveni akuwagala kanda nekakufumba eddoboozi esimu ya statehouse nairobi e, eraga redi babaita bakikolokolo abogerangaagate nkugamba eh. nti omusajja agamba bwewabaawo ekizibu ku ntambula ya akawunti ya kasitoma tutuula naye netumuyamba asobole okusasula this is the procedure of banks erone masaba erone manager we are working together and how can you sell my property when we are failed together but these people they don't know mm. for me i don't have a loan in a bank sina overdraft eddaame lyange ligamba nina omuntu amanja nekitundu bamwita nsubuga musomesa eddaame lyange bwe ligamba teriyo omuntu se omanaje alijja wange bamubanga nebamubanga omutwe nebagwaanti ebyange liri ku vidiyo eh. eh? bajja eh. kuziika benagana okulinya ewaffe mulumbe tebajja kulinnyayo omusajja yagamba nti akawunti ezimu eziri mu ddoola tezayongedwako <laughs> magoba kino kasiita tekyogera erowoozesa bantu nti buli akawunti yayongezeddwako amagoba banka zonna zikuba mu mawulire amagoba gezisolooza ate negeziwa ku bakasitoma baazo naye bino ono omusajja wa banka bwagamba abakasiita tebabibuulira bantu kasitoma aweebwa ebiwandiiko ebinyonyola ensimbi nga tannaba kuweebwa looni naye tebabisoma bwati omusajja bwe yagamba tiweni yasainin kubanga obusiru bwabwe newola ntya miliyoni kikumi ate neyamala nkaaga nti anabagalidde how kan i waka ana nga gawee kikumi ne interest kyova labasinza kukiriza bwa minisita bwa museveni bajje tebajja ne bagirya bananyini nsi sente bazikima kati bamala okukima sente mu bajeti yo genda olabe kitutu kukubeera wana akatabo nja kusobera akatabo akajja engeri gye babbamu leya mhm. sente bazetwaliza benyini bo benyini ate nebakukira kuzinyonyole nzinyonyola ntya nze siri nkoleramu kati obaminisa bwamwe mutu kasolo babadde tebamutudde ali mubizibu ebiitirivu nyo nakati akyali mukwewozaako all the time ah, ah, kati wimi ono kasomulabanga kanga baddeono Eh. nemugende wa president nga mugamba nti mugenze ku mairo nga mugenze kusaba mazima nga wakatonda muggulu mwanga najja asala kabaka mutebi omutwe how can you go for a mairo and you borrow money museveni abasekere basajja mwe mutuswaziza nyo mubatali baganda nitto mulenzi gwe mulenzi gwe oswaziza abaganda wa nono mulangira ata obuyi omulengeri wi oyo gundi wa tasobola nokubeera musika wewa no baba wadde sente bukadefu yakolaki tefe banka yakolaki bino mbade mukola ku cbs yakola kasomulanga kasakangabalanga mutaka nakangabalaa nikarubindizi ngaomanya afukula omumuli gomwajjayo mwakolaki they are diverting the present from the real issue the real issue in uganda is not mengo problem kubyabo kububbi bwabwe eh, eh, aganda bagala private protect the private sector mutuvire mumuleta bas azireta yumumugaga kafe teyetolera munyumba bwati mbusimanyi basembolinga basi mu uganda ngamonimeka zikolera uddawo kaniyahave anasembolinga plant in uganda president nebamuba fisibizi study eriwa wano president yalagira omusajja walaale nebamuwenina lukolongo yalabikako abasajja basiba omupiira gwa gaali nosanganga kota yeoligino ebisigadde biraka wana otundawo ekintu eh, eh, newunyiza nyo <laughs> mbadde simanyi nti basasebalingibaleete ah, batubbe kati amalimotoka eh. kakati takisi zigali mukikole duit duit oba mulowooza nti abo abavuga takisi mujja batwala ku faamu zammwe bakama amata kampiso kino katono nnyo neyanza nnyo okyali mu purogramu omukulembeze wemugende ne tamala emirundi wamole naye nga purogramu enebannaffe abakayo abo basibwa wali kaseru buloba kaseru wasajja wajirira uganda ekyakandola kola obulungi ali wasale ali wasale ali wasale ali wasale ali wasale ali wasale ali wasale twajira olumbe lwa wasajja yayagala okwebaliisa ate takola omulangira yagenda ewasale wasale yajewo kati baddusi kati twomulaba ono nyakaruvindi sekwati nga mutaka nga mutaka manye abaga sijja kwemula naye mutaka mutaka omumanyi agenda mu luwomu abaanoonya kulya abaanoonya kulya obawamagezi kabaka nayogera ebigambo bingi nnyo ebya mayiro landi si byeyogere asaba sente kumutya oba kabaka asaba sente waliwo asingaayalagawa buganda regional gund simanyani foundation yalagawa ebino e, byona byemukoledde emigundi egundi e, yalagawa nzinga minisita museveniemengu sigenda ababbi nkwate sente twalira ababbi ate ajja kugwa museveni agenda kuddamu abbiri abiri mukaaga agenda kugwa mu buganda mengo is a problem museveni atukakatiseeko nnyo mmengo oyagala mmengo bakikiwetetulimako kati eveewo de baganda bataata baffe mu 8yakwatesabawe hmm. ati kabaka yayogera nayogera enkoni nayogeza obusumu ono akangaadde kati kati ono yese kati anonaza genda kati agala zagenda ku maato za mukasino eh. kati ali wasalimu sala akimye abatuwekwasambuza abaganda ezamweze e, ziriwa nga namasiro gabalemyagala tuwee lasting solution ngaabaganda ku nsonga ezo baweeyo ku lasting solutions bandikoze eky olowooza waliwo omusiraamu adda ku bukya yembizi nalaba kuba embizi nsafa oba mbeguyamu kya yamba ku balala abagoberera mm-hmm. ensonga kudda ku bukya yambizi kukebera oba nsafa oba sinsafa oba erimu omwana oba teriimu bano bamubbe abaganda twakola politics novo private sector muve ku takisi zaffe muve ku butale omukazi yawulira mu wino muvemuvea bali bakima omuyi omusenyu mulwera nga motoka zitambula kiro na misana nemutekamu omucere omucere ani yali agula byeko nkutegedde bulungiagendaaaeeingira ku nsonga ezo private sector abaganda yagalyamu bulungi ndoza ensonga esinga okuba enkulwako nti kayondo akomawo sentebe wakasiita kayondo yadda waggulu nategeeza pulezidenti nti mufayo bya uganda tewali banka ya uganda yali ekendezeza magoba ah, ah, kikiro hmm. pulezidenti museveni abandula pulezidenti museveni yanyonyola nti naye weyawulira nti banka zisolooza amagoba amapya koloni enkadde yewuunya yewuunya nnyo nabuusa gavana wa banka enkulu mami manuel mutebire namutegeeza era namumatiza museveni yabuuza abasuubuzi singa amagoba agasasulwa ku looni amapya gakendeera abasuubuzi baddamu okwemulugua lwaki bwe galinya bayomba ngaate bwe gakka tebayomba hmm. kubanga ono wabbanga yagaa nti interestbank of uganda kikola bwetyo esente ya uganda erinya eneka so it is reflected in the interest charged kati museveni kwekubabuuza kati muyomba nti gali bweganaka bweganaka mm. munantegezaakoakoma wano namuneba nagamba nti pulezidenti yagamba nti ensonga enkulu teyali magoba kasoloozebwa kulinnya naye okumanya ekivudde kino omukulembeze wa uganda yanyonyola nti kyetagisa enteekateeka ya gavumenti ekiseera ekiwanvu nesi kuwa biragi this was an economic matter but it did not the executives and ultimatums affects inflation interest rates to rise and then to lower bank zewala wange gavanankulu mwami mutebiri naye yayingirawo nagamba pulezidenti nti banka nyingi mu uganda tezikyananansimbi zisasula zisasula bakasitoma baazo nti zeewolawowe mu banka enkulu ate nga naye ensimbi azibawera ku magoba manene naba ate nebagattako ezaabo kyegavudde galinnya because the banks lack liquidity mm. the money they go to bank of uganda and borrow from bank of uganda at an interest rate basobola okubeezaawo nabo bakadeyideyi yes sente bazewera bank of uganda nga atandika magoba kakati ate kunoloza nti bebagagga kozi nabo bakadeitegulata aliruddawa ku nsonga eyo kakati ekyo kirala eh? kayo akomawo sentebe wakasita kayondo yadda waggulu nata pulezidenti nti mu byafayo bya uganda tewali banka ya uganda yali ekendezeza magoba gasasulwa ku looni ne bwekibanga gakendedde nti abo ababanka basigalayo waggulu egamba ti even if the governor has assured us that this is a temporary matter that must be uh, uh addressed from an economic point of view. When it, the shilling gains, it will lower. Once it depreciates, it will raise. Kakati ye, kayondo na agamba president, nti ndewe bi, banka zo zisikala yo. Zawa nise. Tezika. Yes, but this means that Kasita is not organized. If the president tells me, echonga nchikwata, wansitiza naawunsi nti lo tonziba kubanga nkugirayo directive ya president nti yagambaki tbank ate yabayitanga n'ababanka webali ababanka babagamba nti confusion yamwe muwulira birango ku lediyo jangu tukuwole olabananga waliwo omusiru mbuyowasalale i told this idiot yankubira esimu nankubira esimu diyo nige esalaleero ndimba nti i have more money than yowakabanka nibaza miege nti nange neo musala mukiseera tawusi waliyo saako nga nange newera musaako ndisente eh. za saako za musaala kati omusaala gwa sente meka gwe newolerako sente mmeka era bangi ekyaba kyayisanga banakyo baabo baani hmm. bagendanga mu banka nibawayo salani bagenda okwesanga nga sente baziridde ani nebawadde ate nemuzitwala mu banka how much money salaleyo ya sente meka gwe yewola mu banka nga banka ekuwako 40 museveni akomawo pulezidenti museveni ngulidde ebyakayondo ne gavana wa banka enkulu yakomawo nategeeza nti yali yawadda abakasiita amagezi bave ku kulejjesa ebikoleddwa amawanga amalala basuubulire mu bintu gavumenti byetasoloozaako museveni yanyonyola nti amagoba amanene gavudde ku nsi ezikoleddwa abayigirize yagamba yamasanyalaze waggulu kubanga aboludde oluvuganya balemesa ddamu emba ŋenda kukuleetera ŋenda kuleetera ekitutu 400 million dollars naye kyetugamba oyowaopositionate nga oyo omuloni ate kyeyali akoze museveni yalagira ebyalo lunaana mu bina hmm. kitutu kitutu yalugwama eh. omubaba sasi nebagala bamute ah, kintu yepusi nenkawulira ngakaga we can kill this man kubebwa kasajja gwe kubebwa kegwe bakwasa omutwe ogwe kasajja lutwama okufuna emirembe namutwala werifu ttatu emotoka eh. yali emugoba neyefuula nebafa ate kakati enaku ezo omukumi we baali bamukuba esasi yekuba yekka erifu tatu oyo erifu tatu erifu tatu <laughs> akasajja kamulokirize buli sente yange yonna nayemba zingiziza baloya babalimba waliwoloyo atakulimba ezongana ziriwezijokenanayeyabuzaokeyabagambe omusango gutulya the way I told you bring a man unconditionally ategeeza mutai wakajiji mu nsi mulimu abatalumbibwa nikitunenenyina ategeere nti omwana yatuleetera omutego mu nyumba kwepankira ku musajja oyo nakalema ategeere n'abaana be twalumba omusajja nga talina kyatukozealiwunya mukene eh, <laughs> eh, eh, museveni kwekutegeeza nti olutalo luliwo lwansimbi ya uganda kupondoka tuka ku bitundu asatukumi kino kyekizibu ekisinga obukulu okuzaawo ensimbi ya uganda endasi okusinga okudumira okudumira ku magoba manene sikyenagambye hmm. sente hadisiated pulezidenti museveni yakitangaza bulungi nti emisaala gyoyina okutalizibwa mu lutalo lwokuzaamu amaanyi enosi uganda temubasala ku musaala minisa boogera minawesa webyobusuubuzi mukyala miria kyambadde yawereza abasuubuzi nti wadde bediima mangu nti baba n'ensonga entuufu ezibaluma yanyonyola pulezidenti nti banka ensuubuzi tezinyonyola bakasitoma baazo ate benyini bemanyi nnyo ate nga tebatuukiikaku amiri yategeeza nti wadde nga banka mu nsi yonna ziddukanyizibwa ku musingi gwe gumu naye abaziddukanya balina okumanya nti buli ggwanga yirina ebizibu byalyo ebyenjawulo agamba nti abaddukanya banka ezo basaana okumanya ebizibu bya uganda nti byanjawulo kumawanga amalala amiria yeewuunya abantu pulezidenti bwe yamulagira atuule mu ntebe ye eh, sabeni yali agenda mugonamugasitiya akati miniso omaki miniso omaki yategeeza pulezidenti nti emisolo gyali gisoloozebwa banka obakasitoma baazo gyali gisobola okugibwawo ate ebanka nezitambula kubanga lizegendotoganaipeople hmm. the minister of finance who is an economist nagamba mu state house now that you are going to work with kasiita nga yedema donate educated five people abalina masters mu economics mubatwalekasiita ekibaibulizimu wamu era mujja kutwalayo twaibuz instead of competency kasiita needs uh, to donate nga museveni yabasasula atekebwa ekonomisiti mukasiita nga yabasaera eh, eh, bananyini nsi bebajja okutwalayo abaana baabwe si kutereeza ah, ah. Eh. nti the government iadvise gundi oyo amiria donate 5 kuba puresident yajja banka ya kasita nagiteekamu sente hmm. abakasita ne bamugamba nti bwetugenda ebweru tutwalayo amenvu naye amenvu bagateeka mu byuma byabazungu mubaenvu nyo zetutalaba twagala mashini e, ezikolaki hmm. ezokya twagala ezokya what happened kati ebyo byonna tebituukibwako kubanga museveni taina muyambe president museveni admit nti mdiatitunyerere nyerere sent them a person to guide them on how to rule the country they were young when we are formulating the new constitution we got a ghanian mm -mm. sagala muntu ankubira naawe am recording on my phone basajja mmwe kati onkubira esimu nga sente temumpa ono wamukatalaamaogondi <laughs> alinabagambye obakubira ewange njagala sente eh? natabuze omuntu yali tamanyi kulya enyama wajirya mu bukulu alya n'amaliba nkugamba museveni byewa abasuubuzi museveni gave seven directives to the, to the, to kasita which i think can apply now because we are almost going to the same situation one museveni yalagira banka zitune bakasoma baazo batunuulire amabanja gano ensasula yaago nga tebatutte misingo gyabwe museveni ordered the commercial banks to restructure the loans without taking or selling their mortgages, mm. their customers' mortgages. Kati byebalimu. The same situation has emerged, but nobody remembers that the president provide. This one never The directives are there. Tebyali implemented. None of it was implemented. baddemba okuzikozesa kati number two mm. banka president yalagira banka ziweba kasitoma baazo ekiseera kiwanvu ekyokusasulyamu amagoba long long repayment periods naye ate nga amabanja tegazimbye extend the lonly payment because it's not my problem mm. it was not implemented basigaleyo kukiri ekibanyigirizakasiita yajja kulemesa solution banka zaali zagala mbu museveni webeirout ngaeyobama mbwebintu baba ate bafune capital was important was this man's explanation the governor of Uganda who said these banks are day days mm -hmm. every morning they come to Bank of Uganda and get money liquidity at an interest rate and they lend you the money na webu zenga jezaji operao hee na cheche unyi chibuza chiri ya nene and a capital and but finance wadduka tini finance mtu ufajia kujia nukubabu ya wanabafu kula ngeji atekawa sende hii tali hiyo tali hiyo wa musaba sende That's n'okwongera amaanyi mu ya uganda nga kino kiragira singa yeeyongera amaanyi n'amagoba that what he was saying economic must, the governor bank of uganda the president explained that the governor bank of uganda does not receive mm. from hmm. anybody he's independent therefore he humbled mwe museveni yekambo linga mm. i requested the governor to look at the possibility to inform us in two weeks whether uh, uh, the fluctuation of the shilling atubulire nga nti kati amagoba and the advertise abo basajja badvisaizekasiita kyekizibu kya uganda namba nnya emisoso charges emingi bakasoma gye bawa banka gigibwewo gamba okusasula nga batereka deposito zijjako taxation some banks tax you for banking how can you punish me for banking nagamba nga batereka n'okusasula nga bajjayo when you are withdrawing you also pay tax okusasula ebitongo gambanga ekyamazzi utilities when you use your bank to pay for utilities in power what they, they, they charge you chairman wa bank association yagamba nti ebyo babikolamu abatamanyi should be a service a free service by your bank lwaki sizetwalirayo Yusuf Olas balanga ebirango omanyi abantu abali hmm. badira buli kintu nebakifuula gundi alaivorism Yusuf eh. gundi akyagenda eh, mubayatuuka eh, layini y'amazzi nga eri wala nnyo ate fe tukyagendayo omwana wange wegendera anosasula nekiri those are advert you, you understand if you charge me nga gundi wota nabaga nti omusajja mugisha wa wota baali bamutwala namuwonya mugisha yago bakolera mu uganda naye omanye nti baali baga nti amazzi ge gali nga bamugjawo nti museveni yeseera okuselebuleti okutuusa amazzi gemidumu ah, hmm. yatwalayo kazambi ati bagendayo hmm. magazini yange enoogiraba bagirwanyisa era newunyiza okuba nti ekyaliyoekyaliwo tagisobola nalinja musuula eddalwa te wetubadde tutuuse ogenda nga munjabwaza munjabwaza mbadde ntuuse ku kabuli fes ewakajiji wabereyoekikoomi newakano newawe newamwe kasajja ge wabereyo ekikoomi amutaya nibagenda mbagaga nibagenda ludabulimuyena nibukononanjavuwale ngendo gwe aniko mwavuwazamu munonya gwaddalwa ekitamwe balaba muhanga alaba nti olutalo lwange nakasajjaknkugamba namba tano okwebuuza ku gavana wa banka ya uganda enkulu oba alinawo kyayinza okukolawo ekyenjawulo ku nsonga eno pulezidenti yanyonyola nti konstitution yawa gavana obuyinza nga takubwa ku mukono gavana yasaba wiiki emu ababanka balina okugenda ku lediyo banyonyole enkola yaabwe mu nnimi enansi bakasitoma baabwe bategeere nti waliwo akawunti nyingi ezitagibwako magoba manene ate nga ne banka zigaba amagoba abantu kyebatamanyi he told museve directed the banks to have programs on radio this would excite your media managers eh. Eh, tewali kyakolebwa ku bino namba mukaaga banka zitegeeze bakasitoma baazo ku magoba agasoloozebwa bantu kubanga kyategeerwa bulungi nti ensimbi banka ziyeewola mu banka enkulu zijira magoba manene compound interest ate ngaensimbi endala zo ziwolebwa ku magoba matono simple interest naye ngaabantu kino tebakimanyi wayinza okubaawo banka nezijja mu sente nasente nga zakuyambaganaku kati wajjawo endala kati ezammwe zemutwala simanyi ku byalo hmm. akati olaba babama nerenda banabo mobile ezammwe mugenda ziteeka makutya gabaj bagenda okusibaabo ewange akwata ku sente ezo omukazi mugoberawo divorce eyo ensonga esobola okuwulirwa nkugamba enamba musanvu hmm. abantu okukola ennyo ebyo ebinayamba okwongera amaanyi mu nusu ya uganda n'okumalawo ebikaluubiriza abasuubuzi omulimu gwabwe gamba okukola amabiro gamba museveni <laughs> tayogera ku masanyalazi mulyagonja lipooti gyeyayogera kuleya mulyagonja bwotava ku bulamuzi onambuulira 400 million dollars bazisoma transfoma zonna nfu buli kamu konna kafu eggwanga eryammwe eggwanga eryammwe nemulizanyiramu bwe mutyo kakati kankubuulire oh kano akatabo kano mm. okalaba mm. eno magazini yange olaba magazini yange eno bagita times ye yokka esigaddewo yokka teri magazini endala ye yokka naye kakati kankulage pulezidenti museveni ng'aleeta bino ebipya hmm. bino ebya sente eno yali mu minisitule ya jenda bigirimaana yatandika mu minisitule ya jenda hmm. polojekiti ey'abavubuka nakiwala neyebajja nakiwala neyebajjuula nakiwala neyewamba tumwebaza ministry agenda project yenu yafa this was a youth project ministry of gender labor and social development ministry of gender akugamba introduction uganda vision 2040 kakati yonna sijja kujja tamuyina budde hmm. naye njagala olabe mayika sikyalaba bulungi njagala osome polojekiti y'abavubuka eno bwe yali etamu tumwebaze katumwebaze gyeyajjawo nazzanyiramu this was a successful project the moment they transferred bigirimana from the ministry the project stored ojogera nti eyoomuwala oyo nakiwala yagenda ejinja nagamba president buli muvuuka mu emiliyoni asatu museveni yabaireetyenkola eh, eyo museveni talina vetting process nakiwala gwemmanyi nemuteeka mu komiti yange kati nkugamba soma soma olabe project evaluation nti do we need a new project or to extend this one especially on the youth gisome erikiri Minister of gender labor and social development youth livelihood program ylp summary of disbursement disbursement by cycle and disbursement cycle financial year 2013-2014 number of districts number of projects amount ba beneficiaries eh. nga kuliko male ne female nomugate ah, gwabwe yes uh wano uh, first disbursement cycle ba wa dear sent me uh first disbursement yali ya may nga 3218 districts musanvu projects bibiri nkaga musatu omuwendo gwa sente bumbi kikumi miliyoni lusanvu asatu mumunanasoma bumbi kikumi zayamba abantu bameka wano mbaddeko abakyala abaami male enkumi bbiri mu abiri mumwenda mhm. female lukumi bisatu kyenda omugate ze enkumi satu mubina isoma ewalala second disparsement january 1214 district 16 project 4 projects 522 obuwumbi 3 mu miliyoni lusanvu mu kikumi mukaagaobuwumbi 3 abantu bonna bonna omugatte bali ah, kakaaga lwenda 12 mm, ogwokusatu eh. disipasement eyokusatu june 23 214 disitulikit kumi na mukaaga zaali zigenda okubeera nga zigenda okufunamu projects bisatu projects bina nsanvu mu musanvu obuwumbi bisatu o oh my god abokufuna mu lukaaga kakaaga kikumi kumi na kikumi nkaaga mu bataano kakati abo booba ogatta abafunyeemu abafunyemu omugatte bonna bali emitwalo ebiri mu kikumi kyenda babiri eh, projekiti omugate zonna zonna kumi mubitaano nkaaga mu ssatu somewalala abaganda baga nti otayiranga nvi envi is a disease but because the envi dot concentrate on one manzitagala butagazi so they end up killing nobody oyina gondi rural farmer scheme oyina simanyi esaako oyina emyoga kakati ate mulesa ebiralakakati mumwawukana nenvi kutayira butayizi mutayira kuzunga ate bano abasajja bagezi kakati tobagamba anagressive sadi gondi weevu hmm. zino zakubba anti okitoba bagenda tugala tudde mufe bulwatu nayekakati abaawe webali bananyini nsi kati abo bananyini nsi aninze olaba omuntu ayogera omuntu ayogera nayogera mba nagamba nti abasomesa bagenza okubagema amasomero gagulebo tewali ddagala kitegeezaki abagemi tebanalabika ti kasitolaba ku mukolo nga bakozesa ku mukolo nebagamba nti banange abatudde wano kulayini eno muyingire munju muli abo tebalina mmere wategerera abalina emmere olaba preses nyingi wali bataddewo wano bataddewo bano bataddewo naye waliwo omukozi ali mu stekanso bamuyita namuddu yali yanjawulo nnyo nnyo nnyo ah, yabavubuka eh, but of course olaba atekwadde ngwe ziri mmeka ati kuliko ne hmm. companies zisi ne dalesa industry hey. Eh, small industry projects yes. zisi no wani zibale eh? zibale ziri mmeka eh, zisi no project eh, yes. small industry uh-huh. project financed gwen mi small industry project financed eh. zasa sulwa zasa sulwa government zino zibale nga nga tetuna kubiri ati birala eh, azinonaso ziwerako kubanga nengera gwen miringi 25mwebaze eh, eh, ekyo bakitta kasabigirimana yavaawoekyoyemulijetuli advisor wa president nakiwala kioyo bwabeeramu sibeeramu ngenda waffe processing, energy saving stoves, sanitary pads and nappies, animal feed, metal fabrication. Zo nyingi nye za government ya mkuno. Sente meka. Ne sente zisomeze baate ikamu. Kakati the question is, oh, Ani wino bumbi buja kunyiza abantu mwa bitamari mironi. Where they wound up, how it happened to this man, as we embark on another project. is 60 billion 99 baze ku industries kati bala samalere o echo mwezi gumu senda ni nyingi nyo ebe eh. bichi bichayirwako i don't know whether i don't know whether when bigirimana was living in the ministry he left the samalere jemuri jemuri jemuri nachiwala <laughs> musabire baba muleta nene No, these are not estimates. This money was paid. Eh, sente zizino wano bonna abakulu kandi nabo abakulu abali wano balaba wano eh, program manager owa youth livery project eh, wuno wano ne nakiwala wuno mukwano kwenya nakikwaya hmm, wano wuno hmm, hajati ino samary yaba beneficiaries abaliko obulimu beneficiary categories eh lengeramu abavubuka balina hiv eh. eh. abaliko obulimu eh. abamaze elevu nga tebasobode kweyongerayo abamaze tashali nga batagadde bega byonna nga biri wano program zazitambula bulungi wewa us livelihood program kakati nkubuulira hmm. why doesn't the president order the minister of the gender to, to write a report on what happened with this project. wayabo onoti kubakamba bulize gundi we yajja mu buyinza kibaki weri kibaki came to power yateka waka chiko because mu economy yali ajisudde corruption mu yatu niki kitabo kyala kijudde magazine kijudde zizi ati yes so say before being first was monthly as at january this was monthly 20 2017 net 20 mushanyi ibanda noya zombo dantonde ayina eneyagundi presidential gundi roundi table eyina kati ebibiremye ensonga eri ku credibility challenges mwamiamaanyi mirundi gyagezako tugamba nayo resa ettaga lyamaanyi naye nga oli mu programu omukulembeze w'enkya bannaffe abakayonza habo researchbebakutusako ah, programu eno basangibwa buloba ah, wali bebaziika omukadde waffe former right honorable prime minister professor nsibambi alafu bano bajjanja bakansa oh, uh, eh, pressure fibroids uh, sukaali nowamu nendwadde endala ez'ekiwanga osobola okubafuna ku ssimu 07716 oyo dr kayonza ali ku 07078716 tobonaabona ndwadde naddala ez'olukonvu bwa kansa fibroids alusars pressure nendwadde endala ezikwata mukoo yo osobola okugenda ne bakujjanjaba bulungi nnyo abamu ne sukaali bannaffe abakayonza eh. nabagamba nti bano bonna wetunatuukira mu 22 nga bakubiddwa 21 eh. balwanira bwa vaisi eh. ani ali mu palamenti nekatikiroaniyawangula kasomulabagwatnayenaboyaddukanayeoyinaki tekulyawanayesebo hmm? oyinaki oyino kyera oyina buzimbezimbe bwe butyo naye noswaza abaganda abataka bannaye muveeyo mutuyambe mugambe museveni nti ebirimu buganda kabaka sibye yayogedde mutuyambe omulangira nagenda nagenda wat nagenda yokasinova nagenda nagenda nagenda ewasale nagenda neyesimba nebamulaga kati agenda kugenda kumaato malala kati agenda mumbasa agenda kucakala agenda tirandi ah, abaganda sibye twagala ate nze tekinnuma yefu museveni uses political expedience ne bamulimba abeme nga abawe sente folas baganda obagana ne mutesa who suffered buganda was eh, eh, suffered an emergency from 66 20 i mean them buganda batwadduka yefu museveni biri nti mengo yeyamukubya nga se economic issue baganda we want private sector nti me i can manage to refuse to go to government but i'm well off bagala bana basoma bagala bagala kusubula na kulima yes. kulonda ne water take mu muntu no mu government minister no bale msi ya bulonyi ne begasanya abaganda wanu ku murembe go but because we have suffered all bad governments why have we managed survive for a very reason andi nanitukitidi muganda ezivirako lesivu bana basomesa muli kantu bebagala emirimu gya gavumenti when you see an educated muganda yagala emirimu gya gavumenti yiva mufuulanga enkobe yebusitema balina gyekayogera menvu me when i have my head i write books i do what i do bano banaabaana kunsapotajinga wano nawanomu wasenga nairanoni singa hand is off obutambi bwonna obwokunsikuno paka lebanakusekula muve ku programu zange aiwaliyatoldyo kwedi biina ekyalengi kwe tubadde tutambulire olwalero ah, omwami abadde agaulaga ensonga ezenjawulo nengazonna kano kakadde nnyo nayeuganda ani atunda buganda kabaka iziti katikiro ngenda kakusomera nga nkomyo naye tubonyebonye n'omulenzi ali emmengo nemugende wa pulezidenti nti bani twagala ki nti genda jjama ne kunziyanja eh, kati ate ebyo etteeka lyettaka nti etteeka lyettaka kabadde kakoli omusajja omukulu oyogera n'okankanya obuganda bwonna wewaawo mubadde mulabye mulungi nnyo okuva gye twatandikiddemuprogramu ah, obukulembeze bwenca tubadde eh, wanoaliwasale bamulabye eh. wasale oyo wasajja kati abakazi bakubuka mu ngalo kati abakazi yabatwalidde ali wasale wasajja ono yalindiridde